هذوما مش يعملوا الحس هذوما يبلانديو يبدا ينفذ ويمشي ويجري ويوصى يبدا بطلون على رأسك منطقة اوف منطقة اوف واحد بريسكا جيم اون في وهاكر يلعب بالطايف يا عمري على يلعب بالطايف كيف تسميه هاكر انت حلفان في طريقي انت كيف مريكش جيفو بيك كان يلعب بالطايف باهي يجي يجي. وقف وقف في الوسط غادي وقف هكا واخد شي لي شيت دود 20 seconds left. Attack reload. Demolition. واو اميزنج بي هبطوا علي اربع قنابل اربع اربع اربع قنابل بي اما راح يفوزوا خلينا في البي آه. ماشي بي واضح واضح اللي مولد سي فور في البي رو. إيه، يعني قلت لك اي ما وين اه سموك آه،, اه في واحد في واحد اه خرج له تو مراد عام دار موت الحرام لا تبوس عينيك ورجليك والكل عمل فيك انا امشي امشي اوه كفرة زعما كفرة تو توصل إيه. اوه الزبدة دي من تياس بيه كيف ما ماتت يعني مات والله مات قال باكر نعم بو ام تونس C4 carrier is down. Recover the device. Yes, والله اعطيته ثلاث بلانتي بلانتي ايس لول ايس كان هنا اه هيك عليه نموت انا فيسا ما واحد شد الميد B. What is he for down here, my hand? Oh, I had a Hey, been at this shit for a minute. I've been running with the same dude since the beginning. Homie, I need to listen. Your favorite rappers is mass off. Twist another spliff, I hit that shit and I blast off, yeah. Oh, if I was you, I'd be jealous. Got that pretty boy swagger, I feel like Soldier Boy. Tell him, now there ain't shit you could tell us. We sipping drinks with umbrellas. I had enough of y'all admissions. I pull up in the Tesla.